Agora eu vou mostrar o comando morto e o fica, ó, morto. Fica. Fica. Fica. Fica. Fica. Fica. Fica. Fica. Fica. Muito bem, garoto. Fica. Fica. Fica. Fica. Fica. Fica. Fica. Fica. Muito bem. Olha lá, que bonitinho. Olha que bonitinho. Olha a cosquinha. Olha a cosquinha. Olha a cosquinha. Olha a cosquinha, lindo. Muito bem, garoto. Vivo. Olha lá, ó. Que bonitinho. Terceira aula.